السلام عليكم آه، اسمي تمالي محمد آه، أستاذ الجامعة الجزائرية آه، موظف في جامعة جامعة بشار الجزائر الجنوب الغربي الجزائر أعمل الآن في تخصص الهندسة الكهربائية وتطبيق الحساب العملياتي في في اغلب الميادين الهندسه الكهربائيه الهندسه المدنيه آه، هندسه الطاقه والتكنولوجيا الاعلام والاتصال وتطبيقات كل هذه هذه هذه النظم آه، على تاسيس واعداد مشاريع تطبيقيه آه، صالحه للمجتمع آه، رؤيتي في هذا المشروع مشروع مليون مبرمج واختياري لأن أكون آه، مدرسا ومعلما في من بين آه، مجموعة المعلمين الذين سوف سوف يشاركون في هذا في هذه الدورة هو مشاركة بالنسبة لي تعد حبس شو مشاركتي تعد مساهمة آه، لإيجاد آه، شباب شباب عربي آه، يقوم على البرمجيات في هذا الميدان الواسع قد يكون القضية هي أن نلاحظ أن أغلبية البرمجيات المعتمدة اتصالها وتفاعلها يكون عن طريق مجموعة من الآلات التي يتعامل معها الشباب خاصة ثم الكهول وباقي المجتمع بشكل عام آه، هي برمجيات موجودة على على حواسيب وحواسيب مصفرة آه، وهي الهاتف النقال الذي يحمله كل عربي منا والإحصائيات تقول أن أكثر من من جهاز نقال آه، قد يمتلكه الشخص وكذلك الإحصائيات العربية في هذا الشأن وبالتالي يجب وجود مجموعة من الشباب الذين يقومون بإعداد برمجيات تتماشى وكل مصالح المصالح العربية وشكرا